¿A qué sabe? ¿A maní? ¿A maní? maní... ¿Es salado? No, un maní confitado. En una barra. Está muy rico. Mmm. Yo creo, yo creo. Mm. Muy rico. Ni te explico cómo va a quedar tu cama. es muy rico. <laughs> es súper rico. Ah. tengo dos más. De... No sé qué son. Magia. Pero ahora el rojo. También es una barrita. Creo que también es de maní. Con especias. <laughs> Como picante. ¿En serio? <laughs> Tenía que salir algo así. <laughs> Yo creo, yo creo. Dulce y picante. todo lo que es rojo es picante. <laughs> todo lo que es rojo es picante. Sí, aquí no es todo lo que es rojo de frutilla, todo lo que es rojo pica. Le damos <laughs> <laughs> un close-up a la cara del alto. El alto No. El picante no es su sabor favorito. Es como... Es como comer muchos condimentos juntos. 아! 이돌지.